हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आज जो है हम करेंगे चैप्टर नंबर ट्वेल्व हाइड्रोकार्बन के अंदर review question question number three ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के पांच कंपोनेंट है और क्वेश्चन है हाउ यू कैन कन्वर्ट यानी हमें प्रिपरेशन बतानी प्रिपरेशन का रिएक्शन बताना फर्स्ट है इथिन टू इथेन करना है फिर मिथेन इंटू कार्बन टेट्राक्लोराइड करना है इथिन इंटू ग्लाइकोल कन्वर्ट करना है और इथाइल क्लोराइड इंटू इथेन और इथाइल ब्रोमाइड इंटू इथिन पहला देख लेते हैं पहला हमारे पास है इथीन इंटू इथेन यानी हमारे पास अनसेचुरेटेड है इथेन इथीन और उसको हमें कन्वर्ट करना है सेचुरेटेड में ठीक है जब हम अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस भी कह सकते हैं क्योंकि हम एडिशन इसमें करेंगे हाइड्रोजन की हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कोई भी एसिड ले लेंगे उसको मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे हाई टेम्परेचर पे तो it will be prepare the nascent hydrogen और ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो एडिशन का वर्क करेगी यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया है ठीक है निकल के प्रेजेंस में ये होगा और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर होगा इथिन हम लेंगे जिसका formula C two H four है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके बाद जब हम इसको ट्रीट करेंगे निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास ये जो डबल बॉन्डिंग है it will be converted into single bonding and ethene will be converted into saturated ethene ठीक है यानी इस तरह हम अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिशन रिएक्शन और बाय हाइड्रेशन हाइड्रोजनेशन ठीक है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा है मीथेन uh, हमें कन्वर्ट करना है मीथेन इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड अब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हम uh, दो मेथड से कर सकते हैं एक तो डायरेक्ट सनलाइट में कर सकते हैं और वो डिफ्यूज सनलाइट में तो ये रिएक्शन हमने डिफ्यूज सनलाइट में किया है सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला देख लेते हैं मीथेन का जो फॉर्मूला है सी एच फोर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला है सी सी एल फोर है ठीक है अब हम मीथेन का एक मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन की प्रेजेंस में क्या करेगा it will be converted into methyl chloromethane और मिथाइल क्लोराइड और एस ठीक है और ये चेन रिएक्शन होता रहेगा उस वक्त तक जब तक ये क्लोरीन जो है सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर लेगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन इसलिए ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन का काम करेगा हर दफा एक क्लोरीन का एटम जो है वो क्या करेगा एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करेगा फर्स्ट स्टेप में क्लोरोमीथेन बन जाएगा सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे तो इसी क्लोरोमीथेन के, के साथ दोबारा क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और एस प्रोड्यूस करेगा और डाइक्लोरोमीथेन बना लेगा थर्ड स्टेप में यही डाइक्लोरोमीथेन के साथ एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा रिएक्ट करेगा और क्या करेगा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और साथ एस का एक मॉलिक्यूल बनेगा ये ट्राइक्लोरोमीथेन अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है तो क्लोरीन का एक और मॉलिक्यूल जाएगा इस पर अटैक करेगा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा इस तरह एस और क्लोरोमिथिन हमारे पास बन जाएगा होप्स हो कि आपको समझ आएगा ये चेन रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें नेक्स्ट जो हमारा है question number three question number three की बात करें तो हमें इथीन से ग्लाइकोल बनाना है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्लाइकोल क्या है अगर alcoholic group O H group हो और ओ एच ग्रुप जो है वो नेसेंट वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हो या दो ओ एच ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मौजूद है तो उसको हम ग्लाइकोल कहते हैं ठीक है यानी दो ओ एच ग्रुप होना जरूरी है तो उसको हम ग्लाइकोल कंसिडर करते हैं अब हमें इथिन का formula C two H four है और ग्लाइकोल का फॉर्मूला जो है ओ एच ग्रुप टू होना चाहिए और यहाँ पे जो है कोई भी अल्काइल रेडिकल होना चाहिए क्योंकि हम इथिन से करें तो सी टू एच फोर और ओ एच टू हो जाएगा ठीक है यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है डबल बॉन्डिंग ब्रेक होगी और ओ ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा तीन लेंगे और ये हमें जो रिएक्शन करना पड़ेगा तो जाहिर है आपको अच्छी तरह से पता है कि ओ ग्रुप ऐड करना है तो ओ ग्रुप ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे पोटेशियम पर ले सकते हैं और उसको कोल्ड अल्कलाइन में होना चाहिए पोटेशियम ये जो है बेसिक इन नेचर होगा रिएक्शन तो ओ OH ग्रुप आएगा otherwise O OH group attach नहीं होगा तो हम के को कोल्ड अल्कलाइन में करेंगे अल्कलाइन हम किसी उसको भी ले सकते हैं माइल्ड ले सकते हैं अमोनिया वगैरह ले सकते हैं या फिर हम आ, कोई भी मेटल का ले सकते हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ले सकते हैं अब यहाँ पे जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं और ये प्रोड्यूस करता है ओ OH ग्रुप ठीक है तो ये ओ OH ग्रुप जाके ये अटैक करेगा इस double bonding it will be converted to C2H4OH2 ठीक है इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा इथाइलिन इथाइलिन ग्रुप जो होते हैं C H two C H two का ग्रुप होता है आमतौर पे टर्मिनल के दर के अलावा जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल होते हैं उसमें सारे के सारे सी एच टू ग्रुप होते हैं इसको इथाइलिन कहते हैं और चूंकि यहाँ पे दो ओ OH एच ग्रुप लगा हुआ है इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल तो इस तरह हम पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में जो कि अल्कलाइन नेचर होना चाहिए हम इथेन से जो इथा, इथा, इथाइलिन ग्लाइकोल बना सकते इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल बन सकते हैं यहाँ पे इथीन है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसका इथाइल क्लोराइड इनटू इथेन यानी इथाइल क्लोराइड को हमें कन्वर्ट करना है इथेन में इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता चाहिए C two H five C L यानी एक क्लोराइड है और बाकी सा इथाइल ग्रुप हमारे पास अटैच है और इसको हमें इथेन में कन्वर्ट करना है इथेन का फॉर्मूला क्या होता है सी टू एच सिक्स अब इसको हम रिएक्ट करवा सकते हैं हमें एक्चुअली इसके अंदर एडिशन रिएक्शन रिप्लेसमेंट रिएक्शन करना है इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देना है और इसकी जगह पे हमें क्या लगा देना हमें हाइड्रोजन लगाना है रिप्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये क्लोरीन जो निकलेगा वो एस की सूरत में निकल सकता है इसका मतलब है दो कार्बन एटम है एडजस्टन के कार्ब, एक कार्बन एटम के साथ क्लोरीन अटैच है दूसरे कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन होगा तो हमें ये दोनों को एक साथ रिप्लेस करना है और एक साथ रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और एसिडिक इन नेचर होना चाहिए रिएक्शन तो आराम से एस रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास ये सी एल यहाँ से और दूसरे वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो एस बन जाएगा और हमारे पास जो ये सी टू और एस सिक्स यानी इथेन बन जाएगा तो हम किसी भी मेटल की प्रेजेंस में वो मेटल के साथ क्या होना चाहिए एसिडिक इन नेचर होते यानी उसको अंदर एसिडिटी एसिडिक इन नेचर होना चाहिए इसका मतलब उसको एसिड हम उसके अंदर डालेंगे तो ये रिएक्शन अच्छी तरह से प्रोसीड होगा ठीक है नेक्स्ट हमारा है इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथिन तो इथिन तो इथाइल ब्रोमाइड का हमें फॉर्मूला पता है C two H five B R एक और बी आर लगा हुआ है तो सेम तकरीबन हमारे पास होगा इससे पहले जो हमने किया है और इथिन का जो है formula C two H four है उसमें हमने जो है इथेन बनाया था इसके अंदर हम इथेन नहीं बना रहे हम क्या बना रहे इथिन बना रहे हैं इसका मतलब हम रिमूवल कर रहे हैं ठीक है वो तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन था पिछला वाला अगर पिछला वाला आप देखें तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन था यानी क्लोरिन हट गया था वहाँ पे हाइड्रोजन आ गया था यहाँ पे क्लोरिन ब्रोमिन हट हटेगा नहीं बल्कि रिमूव नहीं होगा बल्कि ब्रोमीन जो है बराबर वाले हाइड्रोजन के कार्बन के हाइड्रोजन भी लेकर जाएगा और उसकी सूरत में क्या हो जाएगा यहाँ पे एच बनेगा और ये डबल बॉन्डिंग हो जाएगी ऊपर वाले में आप देखें डबल बॉन्डिंग नहीं हुई थी क्योंकि हाइड्रोजन रिच था यहाँ पे एसिडिक एसिडिफाई हमने क्या होता जिंक जो है वो एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ था इस वजह से हाइड्रोजन की कमी नहीं हुई हाइड्रोजनेशन हो गई या रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो गई यहाँ पे हमने एसिड ऐड नहीं किया है बल्कि बल्कि हमने क्या है अल्कलाइन इन नेचर रखा है यहाँ पे अल्कोहल अल्कोहल को के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होने की वजह से बी आर जो है वो क्या करेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एच बी आर बना लेगा और ओ एच ग्रुप जो नियर बाय जो हमारे पास नेबर में हाइड्रोजन कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा ठीक है तो इस तरह ये वाला रिएक्शन ऊपर वाला रिएक्शन जो है वो हमारा एसिड के प्रेजेंस में होता है ये हमारा बेस के प्रेजेंस में होगा बेस के प्रेजेंस में होता है तो हमारे पास डबल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है और एसिड के प्रेजेंस में होता है तो डबल बॉन्डिंग नहीं हो सकती बल्कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो इथाइल ब्रोमाइड जो है हम पोटेशियम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराएंगे तो इथीन बन जाएगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा होप्स हो कि आपको समझ आया होगा अगर कोई क्वेश्चन है और कोई प्रिपरेशन समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप बताइएगा थैंक यू